Salut! Uh, astăzi vreau să-ți vorbesc despre a cârpi. Mulțumesc, Manu! Am fost la un spectacol uh, făcut de David Schwartz, uh, Monica Marinescu, Katia, Pascariu și mai mulți, cu vârsta a patra. Și era un domn de 94 de ani, sau 96, care a spus că se gândește serios, a jucat în spectacolul ăsta, se gândește serios că anul ăsta în toamnă să se înscrie la un ATC, la secția actorie. Mă, <laughs> toată lumea a râs și l-a aplaudat. Avea super energie. Uh, n-am îndrăznit să mă apropii prea mult de dânsul când s-a terminat, uh, să-i zic uh, felicitări. Eu sunt cam introvert așa și... Dar i-am făcut cu mâna și m-a impresionat foarte mult. A cârpi uh, acum câțiva ani, Ehm, acum 20 de ani mi se părea că a, să nu cumva să mă îmbrac cu ceva cârpit, dar acum toate lucrurile noi de pe piață sunt cârpite, <laughs> sunt rupte, se portă blugii cât mai rupți. Nu știu ce înseamnă a cârpi. Cred că trebuie să ne cârpim fiecare an, fiecare vârstă, să o cârpim câte ceva frumos. Mie mi se pare un verb uh, ajutător și nu sărăcăcios. Pentru tine ce înseamnă a cârpi? Ciao!